you ¿Habrá alguien allá? ¿Podrá alguien vernos en este planeta frágil, nuestra nave espacial, la Tierra? ¿Sabremos cómo comunicarnos con ellos si nos encontráramos? La exploración se basa en una curiosidad intensa el deseo de conocer lo que hay en el espacio exterior, la maravilla del descubrimiento, la emoción de encontrar algo nuevo que nadie ha visto jamás. Por ejemplo, Marte. Marte tiene una atmósfera. Existen señales que alguna vez hubo agua fluyendo oxígeno atrapado en el suelo. ¿Será que Marte está en un estado de vida embrionaria como la conocemos? ¿O acaso la vida en Marte se extinguió hace millones de años? Algunos científicos dicen que la vida de la Tierra pudo provenir de Marte. ¿Cómo podremos aprender más de Marte sin tener que ir ahí? ¿Piensa usted que viajeros espaciales hubieran detectado la vida en la Tierra hace 100 años? Pudiese ser que haya cierta forma de vida en Marte, pero aún no sabemos reconocerla. personas de todo el mundo trabajan para armar el rompecabezas de viajes espaciales. Cada uno está encargada de pequeñas acciones que son esenciales para el logro del programa espacial. contribuye con una pieza del rompecabezas, pero a la vez trabajando en diferentes cuestiones técnicas, científicas o sociales. Entonces, ¿cómo iría usted a Marte y regresaría? Es como planear un viaje muy largo. Imagínese qué tan cuidadosamente escogería su tripulación. al llegar ahí, hallaría usted una serie de nuevos problemas. Regresar a casa es una parte muy importante de cualquier viaje. Regresar a compartir la aventura, a contar sus descubrimientos. y mujeres a Marte y al espacio exterior, la gente deberá resolver diversos problemas. Su reto es pensar en diferentes clases de problemas que tendrán que ser resueltos para poder viajar a Marte y regresar a casa. Este video contiene muchas pistas. Cada imagen tiene un significado y algunas imágenes tienen muchos significados. Explore, descubra y encuentre algo nuevo.